Dhjetë tradita të Shën Valentinit nga e gjithë bota. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Shumë njerëz e shohin ditën e Shën Valentinit si një justifikim për dyqanet e mëdha të kutive për të mbiçmuar gjëra të tilla si lule, çokollata dhe ëmbëlsira. Dhe shumë e shohin ditën e Shën Valentinit si një komercializëm dhe materializëm të pastër. Sidoqoftë, dita e Shën Valentinit festohet ndryshe në të gjithë planetin, dhe kjo listë jep dhjetë shembuj të ndryshëm të traditave të ndryshme në të gjithë botën. Një Brazili. Brazilianët ia lënë gjithçka fatit në ditën e Shën Valentinit. Një nga traditat e tyre është të vendosin emrat e të gjitha simpative të tyre në një kapelë, dhe pastaj të zgjedhin një. Ai ose ajo që ata zgjedhin, është personi me të cilin janë të destinuar të jenë së bashku. Dy Filipinet Në Filipine, mijëra çifte mblidhen në ditën e Shën Valentinit për të bërë dasma masive. Tre Letonia Në Letoni, pasi u ndanë nga Bashkimi Sovjetik, ata filluan të festojnë ditën e Shën Valentinit duke vendosur afishe për njerëzit që duan. Katër Gana Gana ka riemëruar katërmbëdhjetë shkurtin në atë që duhet të quhet vërtet kudo, Dita Kombëtare e Çokollatës. Ata festojnë kokërr kakao, e cila është një nga eksportet e tyre më të mëdha. Lexo gjithashtu, Dhjetë gjërat që duhet të dini për puthjet. Pesë Malajzia Malajzia feston dashurinë ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Në ditën e shtatë të muajit të shtatë në kalendarin hënor, gratë do të shkruajnë numrin e tyre të telefonit në një portokall dhe do ta hedhin në lumin më të afërt. Shpresa e tyre është që shpirti i tyre binjak do ta gjejë dhe do t'i thërrasë. Gjashtë Danimarka dhe Norvegjia Danimarka dhe Norvegjia festojnë ditën e Shën Valentinit me një lojë zbavitëse me mend. Burrat do t'u shkruajnë letra simpative të tyre në mënyrë anonime. Ato do ta nënshkruajnë atë me pika, një pikë për secilën shkronjë të emrit të tyre. Nëse vajza mendon saktë se kush është burri, burri u jep atyre një vezë të pashkëve. Nëse vajza nuk e mendon saktë, ajo i detyrohet një vezë. Shtatë Izraeli Izraeli nuk e feston saktësisht ditën e Shën Valentinit. Në vend të kësaj ata festojnë Tu B'Av, e cila është një festë e lashtë hebreje që në thelb është një festë mblesërie. Kremtohet gjithashtu në korrik ose gusht, jo në shkurt. Tetë Korea e Jugut Në Korenë e Jugut, ata e marrin dashurinë me të vërtetë seriozisht. Ata jo vetëm që festojnë ditën e Shën Valentinit në katërmbëdhjetë shkurt, por ata u japin dhurata të dashurve të tyre në katërmbëdhjetë të çdo muaji. Nëntë. Italia. Në Itali, njerëzit në të vërtetë vizitojnë kafkën e Shën Valentinit në ditën e Shën Valentinit. Kafka është e mbuluar me lule, kështu që duket bukur, dhe është një trajtim i shkëlqyeshëm historik. Dhjetë. Uells Në Uells, tradita e tyre e ditës së Shën Valentinit është t'i japin personit që doni një lugë.